という漠然として曖昧なイメージに与謝郎なりの答えを導き導き出した非常に熱い熱い演舞となっております与謝郎事ではございますが先日の高知よさこい祭りにて14郎の先輩方が引退され残された1516郎2代での演舞はここ原宿スーパーよさこい Let して色あせることはなく一つ一つの熱い思いが己を強くする イ年レの雫が 同志社大学よさこいサークルよさ